Aynı kişi. Çay mı? İki tane. Başına atma şansı yok. Üç çay, şey, şey. biri açık. Üç çay, şey. biri açık. Hocalar atlıyor. Evet efendim, köfte ekmek mangalda. <laughs>